fẹ́ torá àti gbẹ̀mí wọn ìlà ìlò wọn parí lókè pẹ̀ èrò ọkàn wọn dàsán gbogbo wa lọ́pẹ́ ìtọ́sí bàbá ti wà láyé bá òkú wa ó jẹran tó jẹrin èmi erùpẹ̀ lásán tó mú mi wá mo ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà nígbó fẹ́mi bàbá mi ó mú mi láti rà ó fi mí lórí àpáta ò ṣeun n ò ní yé dúpẹ́ ahọ́n mi ò ní yé kọrin. fọ́tò tí mo yà ti pẹ́ òòjàn fi rántí mi síbi ó bàbá ètí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ yà òòjàn fi sobítúárì mi bí n bá tún tó ní n ò gbọ́dọ̀ jí mọ́ta lótò mú wọn ò bàbá ṣùgbọ́n ò fún mi lóore ọ̀fẹ́ o ní mo sì gbọ́dọ̀ wà láyé ọ̀nà tí mo gbà dé lẹ́lòmíràn kàkú oorun tí mo sùn jí lẹ́lòmíràn gbà bẹ̀ lọ iṣẹ́ tí mò ń ṣe jẹ́ńlẹ̀ lòmíràn ṣe wẹ̀wò tí wọn ò dẹ̀ lè bọ́ọ̀nù ẹ̀wọ̀n láéláé. kí ni mo jẹ́ níwájú rẹ ò bàbá èmi ò pé tí mi ò pé tó pé tó pé yóò bàbá gbogbo ọjọ́ ayé kún fẹ́ wo fàdúrà ara mi padà mọ̀rìwò mi wá ń ṣakọ láàrin ẹ̀gún ó ṣeun òkú ni ò lè dúpẹ́ tó rà sílẹ̀ ní ìlà ìlò wọn parí lókè pẹ̀lú ọkàn wọn lásán. gbogbo wa lọ́pẹ́ ìtọ́sí bàbá ti wà láyé. bá òkú ó jẹun tó jẹ rí